sonhos. Para realizar é preciso atravessar caminhos. Há que conquistar. Não tem quem possa fazer isso por você, nem dinheiro que compre. Esses caminhos são mapas que ficam tatuados na alma. Então pense bem antes de tomá-los, porque um dia, quando lembrar deles, você vai percorrer de novo aquela carta interna que constrói quem você é e vai sorrir ou chorar, porque saberá para sempre que o que importa mesmo é o que se vive para chegar até lá. Viajar pode ser como poesia. Cada instante é uma palavra que tem algo a dizer. Mas, dependendo do leitor, pode ser como engolir páginas sem saboreá-las ou apenas ver a paisagem mudando pela janela. Tudo bem, viajar é bom de qualquer forma. A experiência depende de onde a sua cabeça está. Se mente e coração estiverem alinhados em um corpo acomodado em cima de uma bicicleta, então, países como a Noruega, por exemplo, se tornam ainda melhores do que ouvimos falar ou do que qualquer imagem possa imprimir. Eles falam em ursos e lobos, mas o que você vai ver mesmo são ovelhas. Melhor assim. Enquanto elas chegam perto, os carros passam longe. A maioria das estradas norueguesas não tem acostamento, mas isso não é um problema. Se não tiver ciclovia, carro, caminhão e ônibus são capazes de parar na estrada até conseguirem ultrapassar com segurança. Respeito em primeiro lugar. Aqui na ilha de Senja, que é uma região de fiordes no, no norte da Noruega, tem muitos túneis e muitos deles são bem estreitos e, e agora estou vendo uma coisa que eu nunca vi e talvez eu não vá ver outra vez, que é isso aqui, ó. Um botão para o ciclista apertar antes de atravessar o túnel. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó acendeu uma luz piscando, provavelmente do lado de lá também tem essa sinalização para o motorista saber que tem ciclista atravessando o túnel. Sim, o país é um dos mais caros do mundo, o que não significa que você precisa de muito dinheiro para viajar por aqui. Tem uma lei que permite acampar em qualquer lugar, em todo o país desde que se respeite uma distância simbólica de 100 metros de propriedades construídas. Ou seja, com a abundância de montanhas e água potável correndo por rios e saindo da torneira, sem ter que se preocupar com segurança e poder dormir praticamente em qualquer lugar, basta ter um pouquinho de disciplina na hora de fazer compras. país é um é. parque de diversões para quem busca experiências outdoor e simplesmente perfeito para cicloviagens. Estrada de terra, cachoeiras, rios e glaciares. Você dorme e acorda com a sinfonia das águas. A natureza se manifesta em inesgotáveis formas em fiordes, por exemplo. No verão, se o sol se esconde, se prepare. As temperaturas chegam perto de zero. E quando você está em alta montanha nessas circunstâncias, aqui a 1400 metros de altitude, indo em direção a Trondheim. Não sei se dá para ver no vídeo, mas está começando a cair os primeiros flocos de neve da minha viagem. <laughs> Frio pra caramba, tá menos um, menos dois graus. É uma sensação incrível. Para quem saiu da América do Sul pedalando, pedalar com neve na Noruega é um marco. A geografia da Noruega é complexa e o clima pode ser traiçoeiro até no verão. O país é grande, mas é pouco povoado, o que torna a experiência ainda mais solitária. E qualquer imprevisto que fuja do essencial pode custar caro. Esses detalhes só reforçam que se você não vier preparado para tudo, a experiência pode ser difícil. Mas se você passar pelo teste e conseguir pedalar até o norte na época certa, vai ser recompensado com um dos maiores espetáculos da natureza a aurora boreal. numa praia que chama Utaclave, aqui nas Ilhas Lofoten, que é uma região que já está aí dentro do, do círculo polar ártico. E eu tô bem isolado num lugar onde não tem, não tem luz, não tem casa, não tem nada. E agora há pouco, por volta das 11 da noite, ainda tinha um pouquinho de luz do dia, mas eu comecei a olhar para o céu e, e vi um pô, alguma coisa diferente <laughs> que eu nunca tinha visto. E é quando eu abri a câmera e fui, e fui fazendo uns testes, é, no viewfinder começou a aparecer o verde que eu não estava conseguindo ver a olho nu. E aí a cada vez que está escurecendo <laughs> mais, está ficando mais verde, mais forte. E pô, é uma emoção incrível, porque eu, um dos meus maiores sonhos de viagem é, é ver a aurora boreal e eu tô tendo a sorte de de, de ver nesse, nesse, nesse dia, nesse lugar de sonho que eu tô. Fotografar, registrar o caminho, compartilhar reflexões e histórias como essa é mostrar que a estrada é repleta de sonhos ocultos, que são tão grandes ou até maiores que aqueles que nos lançamos a perseguir. Há sim muita mágica em ver a aurora boreal ao vivo, a olho nu, ainda mais chegando até ela de bicicleta. Pegar a câmera fotográfica e ver como ela fica no quadro é como brincar de caça ao tesouro. É se sentir criança outra vez. E quando voltamos a ser criança, nos reencontramos com a nossa melhor versão. A foto, o registro ou a história que vamos contar já não tem mais importância. A criança só quer estar lá fora correndo, brincando, olhando para o céu, indo atrás de novos sonhos e encontrando outros pelo caminho.